Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Меня зовут Артур, и сегодня речь у нас пойдет о проекте под названием Cryptius. Это экономическая онлайн-игра, в которой я участвую там чуть больше двух месяцев. И сегодня будет такой небольшой промежуточный отчет, сколько я заработал, каким образом заработал, и вообще, что это за проект, вкратце пробежимся, расскажу, и вы сможете для себя сделать какие-то выводы. Итак, Cryptius, экономическая игра без баллов, без кэшпоинтов, работает на данный момент времени 74 дня. По статистике мы видим, что почти 40 тысяч участников, миллион пополнений на миллион рублей, выплачено 300 тысяч. То есть одна третья э, только выплачена. Если это правдивая статистика, то это реально хороший результат. За регистрацию каждый участник получает э, видеокарту Radeon, которая там R7 э, стоит недорого, но приносит какую-то небольшую копеечку вам в копилочку. Что касательно меня, я в данный проект проинвестировал 13 тысяч 60 э, рублей. На данный момент времени вывел 14 тысяч, плюс у меня сейчас есть денежка на вывод. Скорость заработка 5,59 рублей в час на постоянной основе, на полном пассиве. То есть я в этот проект редко захожу, раз вывел, там забыл, чуть позже зашел, снова вывел. Вот такая моя позиция. По поводу реферального дохода, здесь сумма вообще небольшая. А почему? Я догадываюсь, потому что многие не знают администратора, потому что он запустился как новый админ, его еще никто не знает. В связи с этим я договорился о страховке вкладов. вот смотрите, Криптиус. 10 э, тысяч рублей есть страховка для моих партнеров. То есть это означает, что если проект внезапно закроется, я смогу компенсировать часть ваших потерь. В связи с этим ребята потихоньку закидывают деньги для проверки, в принципе правильно делают. А есть информация, что админы планируют в дальнейшем открывать и другие проекты, то есть на постоянной основе давать возможность и заработать и людям, и собственно себе брать какой-то определенный процент с кассы за их работу. А здесь у нас идет э, заработок с видеокарт, э, нет ничего сложного, покупаем, ну, естественно, регистрируемся, пополняем баланс, то есть элементарные действия. Выбираем видеокарту, и у каждой видеокарты свой определенный процент э, в месяц. Доходность сейчас, то есть, в принципе, калькулятор особо здесь и не нужен, хотя он вот есть калькулятор дохода. Здесь вы прописываете, допустим, самая топовая Titan X, рассчитать доходность, и, в принципе, вам все показывает. Сколько вы заработаете за час, за 24, там, за один год 211 тысяч рублей можно вытянуть с данного проекта, если он столько проработает. У меня же, значит, смотрите, сколько накапалось здесь. Я не знаю, возможно, дней за 5, возможно, плюс-минус туда-сюда день. Видим, что постоянно сумма увеличивается, каждую секунду капает небольшая копеечка и уже там собиралось 1400 рублей. Я нажимаю «Получить прибыль» и, собственно говоря, денежки переходят на баланс для вывода. И дальше я их могу спокойно вывести к себе на кошелек. Нажимаем «Payer». Так, прописываем сумму 1635. Нажимаем «Заказать выплату». Так, успешно переходим, проверяем. Что у нас здесь имеется? Так, есть платеж 1619. Небольшая комиссия от пейера. Пишется Криптиус, Артур Ноус. Все четко. Данный проект продолжает платить. Вот мои выплаты. То есть ничего не скрываю, все работает, все хорошо. Значит, хотел уделить небольшое внимание новостям, что здесь добавили. Ребята, ау аукцион видеокарт. Что за тема? Добавляются новые карты. О, о, кстати, недавно заходил. Не было 10 рублевых. А здесь почему-то еще экономия 0%. Короче, добавили новый раздел, с помощью которого можно купить э, видеокарту подешевле. А вот смотрите, Nitro Radeon RX 470. Его изначальная цена в разделе моей видеокарты» 3300. Здесь экономия 6%, то есть 300 его можно купить. И, естественно, окупаемость у вас будет чуть быстрее. Также пока что только-только добавились 10-рублевые, возможно скидка еще появится. Вот здесь, в принципе, все расписано, что вы можете видеокарты других пользователей, э, вы можете купить видеокарты других пользователей, либо же выставить свою на продажу. А, то есть, в принципе, все здесь расписано. Комиссия платит продавец 15%, которая считается от стоимости. То есть, в принципе, все рассчитано. Добавили новый раздел. Это есть хорошо, удобно. Для вас можете продать видеокарту вашу а другие могут купы, купить более выгодно, более доходно, то есть быстрее они окупятся. Интересный раздел, молодцы ребята, что спустя там два месяца хоть какие-то обновления делают, хотя если перейти в раздел новости, то тут они периодически, то там вот у них проблемы с Яндекс Денег какие-то были на стороне банка, а потом выплаты возобновились, а, дарят подарки за репосты э, в ВК, собственно говоря, я сделал репост, поддержал ребят, вот, э, вы можете свободно поучаствовать, нужно сделать репост, зарегистрироваться в проекте, подписаться на группу, я, кстати, не подписался, вот теперь все четко. А, и все, не удалять этот э, пост до конца розыгрыша, и вы можете свободно выиграть 2000-1000 рублей на баланс для покупок в игре, что есть очень-таки приятно. Так что делайте репост и участвуйте, кстати, здесь не так очень много участников, шанс заработать достаточно хороший. А кроме всего этого, значит, э, по поводу выплат. Если вы, ну как, вы постоянно, кто здесь участвует, заказываете выплаты. Вы можете зарабатывать 5 рублей за пост на форуме MMGP. Просто нажимаете на ссылку, вас перебрасывает на форум, и здесь скидываете. Э, там, друзья, получил очередную выплату, вот скрин, э, допустим, вот как человек сделал – Э, скинули, э, все, и вы за это получаете 5 рублей. В принципе, условия расписаны, 5 э, рублей на баланс для покупок, и таким образом две выплаты, и там у вас уже новая видеокарта за 10 рублей. Что здесь очень хорошо. Вот, это по поводу новостей, в принципе, новости... Рас... А, конкурсы, кстати, по поводу конкурса. Они здесь периодически завершаются. Я, кстати, недавно призовые места занимал. Приятно, почему нет? Вот, есть два конкурса, это инвесторов и рифоводов, стандартно. То есть, кто больше всего проинвестирует, тот получает 5% от суммы приз, э, что есть приятно. И также рифоводов, то есть их ребят, кто приглашает. Вот также 5% за первое место, почему бы и нет. Есть конкурсы, проект потихоньку развивается. Если снова-таки статистика не накручена, то можно смело заходить, но, естественно, диверсификация рисков никто не отменяет, потому что нужно выбирать несколько проектов. Именно поэтому у меня есть инвестиционный портфель, который может вам помочь, если вы там новичок, либо же просто интересуетесь заработком, можете посмотреть, куда я инвестирую, какую сумму, сколько я вывел. То же самое с экономическими играми. Перейдите, посмотрите. Вот такие вот результаты, друзья. В принципе, кто заходил со мной со старта, уже заработали достаточно прилично. Смотрите, сумма пополнения 13 тысяч, вывел 15 600 и э, вот реферальные еще. А, то есть, кто заходил со мной со старта, те уже практически вышли в профит, и им не нужна моя страховка в 10 тысяч рублей. А, то есть она будет актуальна для новых участников, то есть если вы заинтересуетесь, страховка будет действовать, и это хорошо, финансовая подушка, как говорится, это плюс. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь на меня в Телеграме, это очень важный ресурс для получения информации о новых проектах. Э, ссылка, естественно, будет в описании. Здесь я делюсь э, различными тонкостями о заработке, где какой проект вышел, где получил выплату. А, то есть Telegram хорошая тема, советую подписаться. Можете добавить э, к себе в закладке инвестиционный портфель, здесь постоянно э, обновляется информация, там когда я получил выплату, что изменилось и так далее. И по фану, если вам интересно, в инстаграме подписывайтесь, следите за новостями. Вот такие вот дела, друзья. Если был полезен, поставьте палец вверх. На этом, в принципе, все. Желаю вам успехов и до скорых встреч в новых видео. Пока.